የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በዚህ ሳምንት መባቻ አንስቶ ፌዴራል መንግስት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ጦርነት መጀመሩን ይፋ አድርጓል። በሁለቱ አካላት መካከል ለወራት የዘለቀው ንትርክ በውይይት እንዲፈታ ብዙዎች ሲያሳስቡ ቢቆዩም የተፈራው ጦርነት መቀስቀሱ የተደባለቀ ስሜትን መፍጠሩን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡት አስተያየቶች ያመለክታሉ። ፍጹም ጥላሁን በትዊተር ወንድምና ወንድም ሲጣሉ የሚያባብስ እሱ ቤተሰብ አይደለም። ድምጻችሁን አሰሙ። እምቢ ለጦርነት በኢትዮጵያ ለጎሳ ግጭት እምቢ በይ ሲሉ ይህ ጦርነት የመዛመት እድል ያለው መሆኑን ለመገንዘብ ጠንቋይ መሆን አያሻውም። ኢትዮጵያ አደገኛ ምዕራፍ ውስጥ ገብታለች ብለዋል አንዱ አለም ቦልተና በዚሁ በትዊተር ገነት ፋን ደግሞ በፌስቡክ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የተጀመረው ዛሬ አይደለም። ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ አዛውንት፣ ህጻናት፣ ሴቶች ሲታረዱ ዘርና ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ ሲፈጸም ነበር ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መቲ ሰራፊናም እንዲሁ ጦርነት መቅረት ያለበት ሌላኛው ምክንያት ሽማግሌ ወንዶች ጦርነትን ያውጃሉ፣ ወጣቶች በህይወታቸው ዋጋ ይከፍላሉ። ለትግራይ ጸልዩ፣ ጦርነትን እምቢ በይ ኢትዮጵያ ነው ያሉት በትዊተር። ሌላው በትዊተር አስተያየት የሰጡት ህብር ኢትዮጵያ የተባሉት ደግሞ ሀሳብ እንዲህ ይላል። ይህ ውጊያ የእርስ በርስ ጦርነት አይደለም። ህዝቦች አልተጋጩም። TPLF የሚባል የሚሊዮነሮች ስብስብ ቡድን ፍላጎቱን ለማርካት ጭሮ ያስነሳው እሳት ነው። ትዝታ ደግሞ ጦርነት ወደህ የምትገባበት እቃቃ ጨዋታ አይደለም። ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የምንጋጋጥበት ሰዓትም አይደለም። ከሁሉ በፊት ሀገራዊ አንድነት ግድ ይላል። ከዚህ ሌላው ያለው አማራጭ የጠላቶቻችን መጫወቻ መሆን ነው። ኢትዮጵያ ትቅደም ይላሉ። ዮሐንስ ደግሞ በትዊተር መጀመሪያ ቤትህን አጽዳ፣ መጀመሪያ አራዊቶችህን ቅጣ፣ መጀመሪያ ሰው በላ አሸባሪህን ተቆጣ። ብዙ መጀመሪያዎችን አልፈህ ወደ ጦርነት የሄድከው ሌላ አይደለም ሊበሏት ያስቧትን ጅግራ እንጂ ኢትዮጵያ የምትናጠው በኦነግ ነው ብለዋል። አዲሱ ዘመድ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህወሀትን ደመስሳለሁ ካሉ መጀመሪያ ህወሀት አጽድቆ የሰጣቸውና በሁለት እጃቸው ተሸክመው ይመራኛል ያሉትን ዘረኛ ከፋፋይ የሆነውን አውሬውን ህገ መንግስት ይደምስሱት፣ በፊርማቸው ያስወግዱት። በዚህ አውሬ ህገ መንግስት ብዙ ንጹሐን ተገድለዋል፣ ታርደዋል፣ ተፈናቅለዋል። አሁንም ድረስ እየሆነ ነው ሲሉ ከሁለቱም አቅጣጫ ለጦርነቱ ግፋ የሚሉ ወገኖችን አስተያየት በማስተዋል የ social media አርበኞች እሳት ማላኮሱን ትተውት ያሉት ደግሞ ሚሲ ናቸው። የትም የኢትዮጵያ ክፍል ኑር፣ ጦርነት ከጀመረ አንተም አትተርፍም። የትም የዓለም ክፍል ኑር፣ ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖች አይተርፉም። ማላኮሱን ትተን ለሀገራችን እንጸልይ ሲሉ መክረዋል። ይርጋለም አበበ ኃይሌ ደግሞ በትዊተር ሀገር ራሱን ለማጥፋት በወሰነ የፖለቲካ ቡድን ላይ ዘምቷል። ይህ አሳዛኝ ቢሆንም አማራጭ አልተገኘም። ከዚህ በኋላም እርቀ ሰላም ይመጣል ባይ ናቸው። አበበ ገደፋው ደግሞ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ተኩስ የከፈተ አሸባሪ ቡድን መደምሰስ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ነው ያሉት። ሙሐሽም ሱልዳን ደግሞ ሚዛናዊ መረጃ ፈላጊ ይመስላሉ። ከመንግስት የምንሰማው ሁሉ ህወሀት የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሰነዘረ የሚል ነው። ከመንግስት ውጭ ገለልተኛ የተጣራ መረጃ ማግኘት እንችል ይሆን በማለት ጠይቀዋል። ሻሎም ክብረት በፋንታቸው የሀገሬ ህዝብ የውሸት ኖሮ የእውነት ይሞታል። የኢትዮጵያ እናቶች ያሳዝኑኛል በጣም ከቻላችሁ ስለ ሰላም ጸልዩ ነው ያሉት። ሳምንቱ ብዙም መልካም ዜና የተወራበት አልነበረም። ያለፈው ሳምንት የተሰናበተው በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ዋጋ ቃንቃ ቀበሌ የአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰውን አሰቃቂ የግድያ መርዶ አድርሶ ነው። ሙሉ ዓለም ምስጋናው በፌስቡክ የአማራ መሪዎች ከተቀመጡበት ሳይነሱ በኦነግ ሸኔ የአማራ ሕዝብ የዘር ጭፍጨፋ ዘመቻ ሁለት ዓመት ሞላው። ዛሬም በምዕራብ ወለጋ ከሁለት መቶ በላይ አማራዎች በኦነግ ሸኔ መጨፍጨፋቸው ተሰማ ሲሉ ሚኒሊክ ሶስት በበኩላቸው ቡራዩ፣ ለገጣፎ፣ ሻሸመኔ፣ አሰላ፣ አዳባ፣ ዶዶላ፣ ዝዋይ፣ አሳሳ፣ ሮቤ፣ ጊምቢ፣ ጉሊሶ፣ ነቀምት፣ አሩሲ፣ ባሌ፣ ሀረርጌ፣ ወለጋ ላለፉት ሁለት ዓመታት በሰበብ አስባቡ በኦሮሞ ክልል አማራና ክርስቲያን ላይ የተፈጸሙት የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋዎች በዝርዝር አልተመዘገቡም ብለዋል። ምትኩ ጌታውን በፋንታቸው ንጹሐን ኢትዮጵያውያን የተገደሉት አማራ በመሆናቸው ብቻ ነው። ባለፈው እሁድ ምሽት በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ የተፈጸመውን ጥቃት ሰው የሆነ ፍጡር ሁሉ ሊያወግዞ ይገባል። ለጠፋው የሰው ሕይወት መንግስት በአፋጣኝ ፍርድ ይስጥ ይላሉ። በአምላክ ደግሞ ለአማራ እንታገላለን የምትሉ ፓርቲዎች በአማራ ላይ የሚደርሰውን በደልና ስቃይ ለማስቆም እናንተ አንድ ሁኑ፣ ስንለያይ እጣፈንታችን ሞት ነው በማለት ይመክራሉ። ባህር አሊ ደግሞ መንግስት በሽተኞችን በወቅቱ ለመፈወስ የሚያደርገው ጥረት አናሳ በመሆኑ በሽታው ተንሰራፍቶ ለመንግስቱ ህልውና አደጋ ከመጋረጡ ባሻገር ለዜጎች ሰቆቃ ምክንያት ሆኗል ይላሉ። ኑሩ አህመድ ደግሞ ሌላም ጥቃት እንዳይደርስ የሚል ስጋት ነው ያላቸው። አሁንም በሌላ በኩል ታቅዷል። በዛው በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ በምትባል ቀበሌ ላይ ዛሬ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ሲሉ በህብረተሰቡ ርብርብ ተመልሰዋል። ይሁን እንጂ አሁንም ህዝቡ በጣም ችግር ላይ ነውና ያለው የጉሊሶው በእኛ ላይ እንዳይደገም ለሚመለከተው አድርሱልን ይላሉ። ዳዊት ማዕረገ ደግሞ ሰው ክቡር ነው፣ ሰው በግፍ ሲገደል ዝም አትበሉ ነገም የእናንተንም በር ማንኳኳቱ አይቀርምና ተቃውሙት ይላሉ። ጥቃቱን የፈጸመው ኦነግ ሸኔ ነው ለሚለው የመንግስት መግለጫ አሰፋ ጌታ ብቻ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ማንም ይሁን ማንም መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስከበር ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት የሚል ማሳሰቢያ አጋርተዋል። ሙሴ ሙሳ ደግሞ ጠያቂ ናቸው። ሲኖሩ ነፍጠኛ ተብለው የጥላቻ መርዝ ሲዘራ ዝም ብላችሁ ሲሞቱ ንጹሐን ትላላችሁ። ደግሞስ ብሔራዊ የሐዘን ቀን ብሔር ይመርጣል እንዴ? ኡስማን መሐመድም ይጠይቃሉ። መከላከያ በወጣ በሰዓታት ልዩነት ነው ስብሰባ ብለው ሰብስበው የረሸኗቸው። ሸኔ ከሆነ ልዩ ኃይሉ ምን ይሰራል? ብሩክ ካሳ ስጋታቸውን በማስቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጣልቃ ገብነት ይጠይቃሉ። ነፍስ ይማር። አማራ ከምንጊዜውም በላይ አደጋ ላይ ነው። አሚሶም፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድረሱልን። በትዊተር ሀሳባቸውን ያጋሩት የናፍቆት አስተያየት ደግሞ ለጥቃቱ ሰለባዎች እንዴት እንድረስ የሚል ነው። ቤተሰቦቻቸውን አጥተው ቤት አልባ ሆነው ሜዳ ላይ ላሉት ዜጎች ምን አይነት ድጋፍ ተደርጎላቸው ይሆን? እኛስ እንዴት ልንደርስላቸው እንችላለን? በዚህ ግርግር ጾታዊ ጥቃት ሴትና ህጻናት ላይ ተደርጎ ሌላ ሀዘን እንዳናተርፍ ምን እናድርግ? ኢባን አሊ ፍትህ ላይ ያተኩረዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በጉሊሶ የተካሄደው ግድያ በገለልተኛ አካል ይጣራ ብሏል። ትክክለኛ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ሀሳብ ነው። መቼም ወንጀሉን ከፈጸመው አካል ውጪ ይህንን የሚቃወም ይኖራል ብለን አናስብም። ይህንን የሚቃወም ካለ የወንጀሉ ፈጻሚ እሱ ስለመሆኑ አትጠራጠሩ።